l'humor i la sàtira són necessaris per vestir una democràcia. Una societat totalitària és aquella incapaç de riure's de si mateixa. L'humor ens fa més lliures i en temps convulsos com els que vivim, l'humor crític que qüestiona l'ordre establert és més necessari que mai. Però no crec que els els, els sentiments. són més sentiments. Primer que res, jo volia tranquil·litzar tots aquells que eh, havien previst l'apocalipsi a l'Ajuntament després de les últimes eleccions municipals. Jo aquests dies he vingut bastant per aquí i la veritat és que m'he quedat més tranquil, perquè venies com esgarrifat. Jo esperava trobar fogueres als passadissos, una sala de plens ocupada, gent traient foc per la boca, animals sueltos, animals salvatges, saps? Eh, però no, entraves i veies gent normal, si és que la gent és normal. Feu el favor de viure la festa major, feu el favor de riure més, de fer parèntesis en la intensitat històrica en la que tots ens creiem o ens veiem sotmesos i tinguem temps per la humanitat, la broma, el trencar la cintura, el ser autocrítics, els ser paròdics i comprovar que no passa absolutament res. Quan fas broma és millor. Volem ser una ciutat d'acollida, una ciutat refugi, una ciutat que abraci els veïns i les veïnes que ho passen malament avui a la nostra ciutat i aquells que puguin arribar. Nosaltres estarem al servei d'aquesta ciutat de la que ens sentim orgullosos i orgulloses. Que comenci la festa major!